ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ በስኳር ድንች በጣም ቆንጆ የሆነ በእንፋሎት የበሰለ የውሃ ዳቦ ወይም የህብስት አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለዳቦ ሁለት ትልልቅ ስኳር ድንቾችን አዘጋጅቻለሁ ልጬና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ እስቲም አድርጌ አበስላቸዋለሁ። ስኳር ድንቹን ቀቅለን ማብስለን መስራት እንችላለን። ስኳር ድንቹ ከ30 ደቂቃ በኋላ እስቲም ሆኖ ሙክክ ብሎ በስሏል። ስኳር ድንቹን ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌ ትንሽ አቀዘቅዘዋለሁ። ስኳር ድንቹን በድንች መጨፍለቂያ ዳመጥ ዳመጥ ያደረኩኝ ትንሽ እንዲቀዘቅዝ አደርገዋለሁ። ስኳር ድንቹ ቀዝቀዝ እያለ ነው። አንድ ኩባያ ዘቢብ ወይም ሬዝን አስገባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ስኳር ድንቹን በደንብ አላቀዘቅዘውም። ሊጡን ቶሎ ኩፍ እንዲያደርግልኝ ሞቅ እንዳለ ነው ማቦካበት። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሶስት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ አዋጅ ያዘጋጀኋቸውን ስኳር ድንቹንና ዘቢቡን አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ እና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱን በኩባያ ከሰፈራችሁ ትሩብ ኩባያ ነው የሚሆነው። በማሽን ሽት አድርጌ አቦካዋለሁ ሊጡን ስናቦካ ምንም አይነት ፈሳሽ ውሃ ወይም ወተት አናደርግም። በስኳር ድንቹ ነው ሽት አድርገን የምናቦካው። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን ሽት አድርገን ማውካት እንችላለን። ሊጡን በምናቦካበት ሰዓት እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ ዱቄት ማስገባት ካለብን ዱቄት አስገብተን እሽት አድርገን እናቦከዋለን። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ተጨማሪ አንድ ከግማሽ ኩባያ ዱቄት አድርጌን ያቦካሁት ሊጡን ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። እቃው ሙልት አድርጎ ኩፍ ብሏል። ጠረጴዛ ላይ ማታ አንጥፍ ያዘጋጅቻለሁ ሊጡን ጠረጴዛ ላይ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ቆራርጬ ሰባት ሊጥ እያድቦለቦል አዘጋጃለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጦቹን አስተካክ አዘጋጅቻለሁ። የማበስልበትን እቃ ውስጡን ዘይት ስፕሬይ ነፋበታለሁ። አድቡል ብዬ ሰባት ሊጦች አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እየቀረው ሊጥ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። ዳቦቹን ከማብሰሌ በፊት ግን ሸፍኜ ትንሽ ኩፍ እስኪሉልኝ ድረስ ለ15 ለ20 ደቂቃም ያህል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ። በድስት ውስጥ ስምንት ኩባያ ውሃ አድርጌ ጥጃለሁ። ሊጦቹ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላሉ። ቆንጆ ሆነው ኩፍ ብለዋል። በ loaf pan ያለውን በ oven ነው ማበስለው oven ኔን preheated አድርጌዋለሁ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ በስለዋለሁ ውሃው እየሞቀ ነው። የዳቦ ሊጥ አስገባና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ዳቦ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አውጥቼ አቀዘቅዘዋለሁ። ነው ያበሰልኩትም ዳቦ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ እና ጤናማ የዳቦ አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ ለቁርስ ለመክሰስ ምርጥ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ጤናማ ነው። ትወድታላችሁ! ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።